Кому? Клиент есть. Клиент есть? А, вы такси? Да. Блин, Uber, Яндекс? Не надо. Надо. Знаете, у меня по улице очень много бегает детей, всяких узбеков и таджиков. Я, знаете, уже сколько с ними э, проводила бесед. Ну, у них их детей-то по 10 штук, им же их не жалко. Знаете, у нас наркоманы ходят в подъезд, я звоню в милицию, что к нам в квартиру ломятся. Они говорят, а нам сейчас некогда, нам некого вам прислать. Перезванивают нам через 40 минут и говорят, ну что, нам есть смысл ехать? streets, filling seats, man, it's fucking lit And I proceed with my degree in making fire hits I think I got just what you need, girl, try a sip She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips She wanna party with the best Вон, смотрите, у вас видите знак? Понедельник с 9 до 18. Даете честное слово, что больше вообще нарушать не будет? Даю, даю. Пионерское слово. Пионерское. Зуб я даете. Никогда не нарушаю. Вижу все время здесь. Я не занимаюсь, честно. Вижу Смотрите, мы вам поверим на слово, что вы больше нарушать не будете. Вы даете свое честное слово, пионерское слово, зуб даете. Все, всего доброго вам, удачи. Зачем нарушать правила дорожного движения? А Зачем что плевать на других людей? Вот поэтому и плюю. Здравствуйте. А это тротуар. Я сюда. Так вот, задним ходом туда и по двору. Ты бегаешь, что ли? А? А ты? Задним ходом. Задним ходом. А ты? Ты на себя посмотри в зеркало. Нету исключений. Только если вы в руках его потащите, и все. С выключенным мотором. А стоянка? Стоянка тоже запрещена. прямо на газон, а? А вы не перепутали проезжую часть с газоном? Вы сейчас на газоне перепарковались. Да. Ничего так-то? Не знали? Вы когда заезжали, вы не видели, что заезжаете на газон? Эй, фу-фу-фу так делать. Вы чё? Вы права купили себе, что ли, а? Они в бардачке лежали при покупке машин. А, вот она, где крыса зарыта. Спасибо большое. Спасибо. <laughs> Здравствуйте. Честно сказать не нужен. Навигатор чуть моросит у меня. Не, не моросит? Да, да, навигатор чуть Он моросит. вас на проезжую часть ведет, на но проезж... никак не по тротуару. Не по тротуару. Не знаю, там что-то показал мне, я думал, неправильно завез, сплошные были. Не, не нарочно. Теперь возвращаемся обратно, ага. задним ходом, как заехали, и да, по да, двору. Да. Так что не подумайте, что наглый там что-то делают здесь. Все. Лис. Здравствуйте. А вы для чего сюда заехали? Клиент есть. Кому? Клиент есть. Клиент есть? А, вы такси? Да. Блин, ну у нас а просто а что по тротуарам нельзя ездить. А какое название такси? Убер, Яндекс? Ну, чтобы жалобу кинуть. Ладно, это не надо. На водителя. ладно, не надо так. Не нарушайте. Что, не надо жалобу кидать? Надо, я думаю, надо. Не надо. Надо. <laughs> Неповадно было. Где? Мужик, слышь, подожди секундочку. Меня руки убрал? Не, не, не, пожалуйста. Еще раз. Ты что творишь, мужик? Или что? Давай, вызывай. И покажем видео, как ты человека толкал по тротуару задним ходом. Прав лишишься. Пункт 9.9. Движение по тротуару. Есть? есть. Покажи. Еще что тебе показать? А вы свои покажите. А ты что, мент? Стою. Пустя. Молодец. Даже не, не хотите извиниться перед человеком, перед пешеходом? Кеш, извинился, все, поехали. Ну что, ты самый умный, что ли, Ты что, на потому что ты давишь. Вот видите, да, вот такое бы быдло. Это не человек, это не водитель, это быдло, реальное быдло. Которому чихать на пешехода. Может, ну ты прав лишить? Борься. А? Да, Борься, выйди поговори. Ребята, а вы что, деньги так зарабатываете или что ну, делаете? А вы? А что Нет. Нет? А то, что ваш молодой человек не хочет извиниться перед пешеходом, то, что он его давил задним ходом, ну, не хочет он, а? А я не считаю, что он давил пешехода да? задним а я ходом. считаю. А вы знаете, когда вот машина трогается, я обычно отхожу. Да? Вы отходите, а я нет, на пешеходной зоне нет. На тротуаре особенно. Вот вам и Господи. Когда вас сделают инвалидом, тогда будете кричать Господи. У нас видеозапись есть. Вы же специально это сделали? Ну, конечно. Он стоял специально на тротуаре, а мы специально стояли на тротуаре. Ребят, что вы хотите? Извинения. Хотя бы извинился перед Сейчас человеком. извинимся. Или вы деньги как зарабатываете? Ну давайте, опините меня еще, по 128 по клевете пойдете. Ой. Ребят, я смотрю, вы подготовились. Полицию, полицию. Привет. Привет. А? Нормально. Нормально. Меня Кирилл зовут, так же, как и вас. Тезка, значит? Да, тезка. И который знает правила дорожного движения. Извинитесь перед пешеходом да или нет? Или будете быдлом, так, так и находиться быдлом? Хорошо. Что хорошо? Будьте быдлом? Да. Это обидно, когда такие люди, как вы, быдло становятся. Мы занимаемся, да? А вы херни не занимаетесь? Вот, смотрите, у вас там знак, да? понедельник с 9 до 18, да, парковка за запрещена. Сегодня какой день? Суббота. То есть парковка разрешена. А почему там не припарковаться было? А что у меня учит? Я? Да. А как не пешеход будет вас учить, а? водителя. Где парковаться правильно? Вам не стыдно? Взрослый мужчина дожил до седых волос. Не, не стыдно? Я думаю, что должно быть стыдно, когда вас учат пешеходы правилам дорожного движения. А представляете, если бы это был бы ребенок, что это? Так это что-то сына есть. Маленький там. Ну, правильно и сделать, и сделать ребенка инвалида. Какого ребенка? Да, Где вы видите ребенка? А если пробегал бы ребенок? Знаете, у меня по улице ну, очень да. много бегает детей, ну. всяких узбеков и таджиков. Я, знаете, уже сколько с ними э, проводила ну. бесед. Ну, у них их же детей-то по 10 штук, им же их не жалко. Они же у них бегают вот так вот. По, по тротуарам они у них не бегают, они бегают по дорогам. Так ну сделайте замечание. Они знаете, что говорят каждый раз? А это не мой сразу же. Она идет с 10 человек. Вызывайте сотрудников полиции, оформляйте сразу. Или вам западло вызвать сотрудников полиции? Знаете, Чтобы у нас оформить. наркоманы ходят в подъезд, я звоню в милицию, что к нам в квартиру ломятся. Они говорят, а нам сейчас некогда, нам некого вам прислать. Перезванивают нам через 40 минут и говорят, ну что, нам есть смысл ехать? Есть. Какой? Наркоманы уже ушли. Какая разница? ушли, они какая не разница? И что? Оставляйте заявление. И? И все, участковый Хотите, приходит, разбирается. Молодчик, вы в какой стране живете? Я в России хотите, живу. Хотите, я вам расскажу историю? У меня подруга нашла нычку в э, ну, подъезде. Ну, давайте. Место тоже приехали <laughs> ребята, интересно. Приехали ребята из милиции. Да. И говорят, что нахрена вы нам позвонили? У меня аппаратура до хера великого. Но я один в отделе. Я сейчас буду тут сидеть, мне даже посадить к вам в подъезд некого. Ну, чтобы... Ну, так сидеть не надо, просто а что надо? надо оформить, и все. Что оформить? Что сотрудник, что Он граждан, гражданин да, такой-то нашел, это как его, а, закладку. Все, они все оформили и ну. все. Ну и все. Ну и все. Ну так во, все это сделали в рамках закона Российской так дальше Федерации. Что? Дальше, все. Что? дальше участковый, дальше уже идет работа участкового. И он начинает разбираться. результат какой? А вот в как ходили наркоманы, в этом, так и ходят. В этом вам нужно долбить участкового. Кидать его жалобы за его бездействие. Слушайте, у меня, у меня есть знакомый участковый, прекрасно знаю, как они работают. о чем вы говорите? Он один, а нас тут не миллион. Пишите в прокуратуру. Алло. Прокуратура лучше займется. Я еще раз говорю, я уже э, собирался принести извинения, да, за то, что просто меня, я еще раз, меня взбесило то, что такими методами вы пытаетесь добиться какого Саш, подожди да? секунду. А Саш, подожди секунду. Да не было проблем, я здесь всегда парковался, Саш, сходить в магазин, Саш, потому что у меня... Вот Кирилл, Кирилл, да. извините, еще, э, смотрите, мы изначально, молодой человек к вам подошел, когда вы стояли там, позади сейчас меня, да? Он подошел к вам вежливо, спросил, почему вы припарковали. А зачем А вы что сделали? Вы молча взяли, сели в машину, а плюнув ему вот так почему? в лицо. А что мне надо было Грубо говоря, да? Извините, больше, Извините, больше такого не повторится. потому что вы нарушаете а закон. А потому что вы нарушили права пешехода. Вот в чем Это проблема. Еще раз когда у вас нет никаких препятствий припарковаться вдоль проезжей части на сегодняшний день, кроме понедельника, с 9 до, 8, до, до 18 часов, у вас нет никаких препятствий, чтобы припарковаться там. А вы, грубо говоря, плюнули ему прям в лицо. Хамски, просто таким хамским. А почему не хотели? А почему Потому что вы плюнули ему на него. Плюнули, просто плюнули. Давайте называть вещи своими именами. Давайте. Почему я не прав? Я как пешеход, я прав. А вы как водитель, вы не правы. Я не прав. Да вы изначально были неправы, что вы изначально не стали разговаривать с человеком, который вам сделал замечание. Вы уже были неправы. Вы плюнули ему в лицо, не, стали, не, не став с ним разговаривать. Не, не... Вы со всеми разговаривали? Конечно. А я не со всеми разговаривал. А почему? почему я должен со а всеми Это плохо. Ну, это плохо. Еще раз. У нас взаимоуважение та таким образом и строится, когда мы разговариваем друг с другом. А не когда мы хамим, либо давим кого-то еще раз повторяю. Согласитесь. У нас взаимоуважение так и строится. Когда человек хочет общаться, да, с кем, он ну, общается. Когда я вас хочет, понял, что вы плюнули просто человеку в лицо, и все. Я ваше мнение понял. Это ваше мнение личное. Это, да, это мое мнение. Вот. Субъективное мнение. Если хочу общаться с человеком, я общаюсь. Не хочу, не общаюсь. Это не значит, что... Почему-то другие водители, да, которые здесь стояли, которым мы делали замечания, они сказали, да, извините, я больше так не буду. Мы их отпустили спокойно, заметьте, спокойно. И они уехали. Ну все. Мы их даже не стали ни привлекать, ни фотографировать. Они спокойно взяли уехали, извинившись перед нами. Сказали, что честное слово больше такого не будет, не повторится. И в следующий раз будет смотреть на знаки и тому подобное. То есть ваша гордость, она не позволяет, да? Извини. А вы думаете, мне мало лет? Думаете, мне 18 или 25? Ну, Я вам больше скажу, мне 36. И не, не так уж и мало, как и вам. Вам 40, а мне 36. На 4 года младше, чем вы. Да потому что я вижу. Просто извинитесь и все. Я же собирался извиниться. Так а в чем проблема? Просто взять, извините, молодой человек, извините, больше такого не повторится. Я же собирался извиниться. Правильно, потому что пешеход <laughs> будет что делать? Читать лекции водителю, который нарушил правила дорожного движения. Так извиняйтесь. Я вам не при... честно, я вам не препятствую для того, чтобы вы это сделали. Вон он стоит сзади вас. Ну, Вон он сзади вас. Лис, подойди к водителю. Ну и совершили, соответственно. Ну будьте, ну, ну будьте мужчином, Кирилл, ну будьте мужчиной. Все, Кирилл, давайте Кирилл, вы извиняйтесь, ну, Кирилл, ну честно, ну пожалуйста, ну извинитесь перед пешеходом, и ну, все, и мы, и мы расходимся, вы супруга посадите, посадите в машину и поедете пить чай домой. Так я только что извинился. Можно Вот только что перед ним извинился. Лиз, ты принимаешь извинения? Вы же сами Один вопрос, один вопрос, ну. полемики будет. Все, надеемся, что вы больше не будете ездить по тротуару и нарушать правила дорожного движения. Дайте честное слово? Честное, пионерское. И, мужчины это слово. Все, спасибо вам большое. Кир. Миша, иди разговаривай. Миша. Здравствуйте, мужчина. Уберите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Здесь нельзя, что ли? Да, это тротуар. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. А это тротуар? Ну, понятно. Дальше что? Покиньте его, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. прям уже, да-да-да. Я смотрю, уже прям интересно. <laughs> Больше не нарушайте правила. Он ну, того тоже прогонит. А он уже уезжает, все. А что, давно стоите? С утра. Относительно. <laughs> <laughs> Вот, мы очистили тротуар по э, улице Краснопутиловская, вот от края до края абсолютно чистый тротуар с одной и с другой стороны. А вот то, чего не мог добиться стопкам хам СПБ.